بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سے مخاطب یاسر جمال ہوں اور میرا تعلق سیول انجینئرنگ سے ہے ہم انجینئرنگ میں مٹیریل کنسٹرکشن اور ٹیکنیکس کے بارے میں جاننے کے لیے اس کورس میں شامل ہوئے ہیں یہ تین سالہ diploma D A civil engineering کا باقاعدہ حصہ ہے لینڈسکیپ یعنی زمین کی ساخت کی وجہ سے مختلف کنسٹرکشن ٹیکنیکس اپنائی جاتی ہیں پہاڑی علاقوں کے ضروریات اور تقاضے میدانی علاقوں سے مختلف ہوتے ہیں اسی طرح سولڈ زمین اور نرم زمین کے لحاظ سے بھی مختلف ٹیکنیکس اختیار کرنا ضروری ہے اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد آپ کے لیے سول انجینئرنگ کا کورس تو آسان ہوگا ہی ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے گھر کو بھی آسانی سے بنا سکیں گے شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ